40 тенгені келіп аласың шабандоз. Ержан, мінбекпіш Ержан. Ержан Қожа. Рамадан Алтынбектен 30 мың теңге. Сабит Құлшаштан 10 мың теңге. Нышан Қожа Асағалдан. 40 мың теңге. Айлакбар Палбаннан 10 мың теңге. Ережеп Қанайып Мұрзадан 40 мың теңге. Бақытшан Жергейден 5 мың теңге бутя ынтымаққа бездегесі жиырма мың теңге марат нағашыдан жирма мүтенге. теңге рысбек жирма мүтенге. мың теңге бағдат дәмханасының басшысы жетісай қаласындағы дәмді балық пісіру дәмханасының президенті нышан қожа мырзадан нышан қожа мырзадан қырық мың теңге сауын келіп түсіп жатыр рахмет ойдақ қайтсын алғи оразбай көкеміз болса келіңіз бата тілекке алғи оразбай көкеміз болса келіңіз бата тілекке жоғарғы мәре көтеріліп келе жатыр жоғарғы мәре көтеріліп келе жатыр алдына шабандоз өміне. міне бер шабандоз сырттасын сырттасын кіргіз кіргіз қол адырат міне құлшығаш ахмет қажы ақсақалдың құлшығаш ахмет қажы ақсақалдың бойтұмар есімді тұлпарыменен парламент есімді тұлпарыменен қолшығаш Ахмет Қажақ Сақалдың парламент есімді тұлпары менен жоғарғы мәреге, жоғарғы мәреге Ерғали Шабанды салған болса төменгі мәреге